Fique de olho na página do Consulado Americano do Rio no Facebook. É, aqui você vai encontrar oportunidades de bolsa, novidades sobre a cultura americana e várias notícias. Curta e compartilhe com os amigos. Fica a dica! E aí, meu povo, o Consulado Americano agora está no Facebook. Parabéns, boa iniciativa. Eu estou aqui ó, olhando tudo, curtindo e comentando. Vem você também. Eu gostaria de parabenizar o Consulado dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro por sua nova página no Facebook. Sejam bem-vindos.